газды идиштин ичинде кысып башкача айтканда газдын массасын жана температурасын өзгөртпөстөн анын көлөмүн азайтса анда көлөм бирдигиндеги молекулалардын саны көбөйөт анын тыгыздыгы да жогорулайт бул учурда молекулалардын идиш дубалдарына тийгизген таасири көбөйөт демек газ басымы жогорулайт ошол эле массадагы газдын көлөмүнүн көбөйүшү менен анын тыгыздыгы жана молекулалардын идиштен дубалдарына тийгизген таасиринен саны азаят бул учурда газдын басымы төмөндөйт Ошонтип, массасы туруктуу болгон газдын температурасы канчалык жогору болсо жана көлөмү азыраак болсо газдын басымы ошончолук жогору болот